Ciao e benvenuto a una nuova lezione del corso di italiano per principianti qui sul canale Itália com Ana Paula. Hoje nós vamos falar sobre os artigos definidos e indefinidos em italiano. Essa é uma aula muito importante que com certeza vocês vão adorar. Assista até o final, mas antes de continuar, eu já gostaria de dizer a você dá aquele gostei esperto, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, pois é muito importante para o canal que você se inscreva, que ative as notificações. E para que eu possa continuar inserindo conteúdo aqui no canal, é importante também a sua contribuição voluntária. Seja um patrocinador do canal, vai no apoia.c barra Itália com Ana Paula e tenha maiores informações. Inclusive, cada vídeo que estou publicando no canal, que são relativas, relativos a essa playlist, relativos ao curso, tem também material escrito teórico e prático. Artigos definidos, ou em italiano, articoli determinativi, e artigos indefinidos, articoli indeterminativi. Vocês se lembram no português o que são? Bem, o determinativo e é articoli determinativi são aqueles artigos que indicam uma coisa, um animal, uma pessoa, mas algo bem preciso. Ele é o cara, esse o é um artigo definido. O artigo indefinido é algo impreciso, né? Não, não é, diz respeito a uma categoria ou um membro da categoria. Então, por exemplo, aquele é um cara. Entre tantos outros, aquele é um cara. No italiano, como são os artigos, eles variam em gênero e em número, masculino, feminino, singular e plural. O artigo no singular masculino em italiano é il. Esse il serve para identificar qualquer substantivo masculino que inicie com consoante. Quando você utiliza o il, no plural se torna i, só i. Il tavolo no singular, no plural fica i tavoli. Temos também o lo, quando vai para o plural, é li. Qual que é a diferença do il e do lo? Existem algumas palavras somente em que você vai utilizar o lo. Algumas exceções que eu vou falar daqui a pouco. Existe também uma terceira possibilidade que ocorre a elisão. elisione, Elisão em português. Ou seja, esse lo aqui ele perde o O, ele perde a vogal final, então fica somente o L com um apóstrofo é utilizado quando a palavra seguinte começa por vogal. Simples assim. Plural é sempre li. Agora vamos falar sobre as exceções. Quando utilizar o lo? Quando a palavra inicia por S mais uma consoante, tipo lo studente, gli studenti. Lo sciopero, gli scioperi. Usa-se o lo também quando a palavra seguinte inicia com PN ou PS. Lo pneumatico, gli pneumatici. Lo psicologo, Lipsicology. Quando a palavra seguinte começa com Z, existem muitas palavras em italiano que começam com Z. Por exemplo, lo zio, li zi, uh, lo zucchero, li zuccheri. Ou quando começa com GN, lo gnomo, lignomi, lo gnocco, lignocchi. Usa-se também quando a palavra começa com X. Lo xilófono, li xilófone. Lo xenófobo, li xenófobi. Ou também quando a palavra começa com uma semiconsoante. Loiato, liati. Loione, lione. Recapitulando, ir no singular e ir no plural se usam quando a palavra seguinte começa com consoante. Qualquer consoante, com exceção do Z, X, S mais consoante, PN, PS, GN e semiconsoante. Lembre-se que esse material vocês vão ter escrito, exemplificado, com as devidas traduções, lá no material que disponibilizo. Ele elisione a elisão, como eu expliquei para vocês, é quando perdemos o O e substituímos um O com um apóstrofo. E isso acontece quando a palavra seguinte começa por vogal. Então essa é a regra para os artigos definidos, gli articoli determinativi maschili. Agora vamos para o feminino. O feminino é mais fácil, né? Nós mulheres somos mais simples, mais desenroladas. Então, o feminino existe um só tipo de, ah, de artigo feminino na língua italiana, é lá. E para o plural se transforma em le. La casa, le case, la scuola, le scuole, um, la tovaglia, le tovaglie. Quando acontece a elisão, acontece quando a próxima palavra, como no masculino, no feminino também. Se a próxima palavra começa com vogal, a gente substitui o A do lá, né, pelo apóstrofo. No plural, continua igual, continua a ler. Então, se por exemplo, no singular é lamica, no plural, lê amique. Agora nós vamos falar sobre os artigos indefinidos, gli articoli indeterminativi. Vamos começar com feminino. No singular feminino é una, no plural se transforma em delle e una e delle se utiliza com qualquer palavra que começar com consoante, qualquer palavra feminina que começar com consoante. Existe o caso em que ocorre a elisão e a gente perde esse a do una e se transforma em un com o apóstrofo plural vai continuar dele. E quando isso acontece, você já sabe, quando a próxima palavra começa com vogal. Então, una amica, delle amiche unóstrica delle é ostriche. Então agora vamos falar sobre gli articoli indeterminativi maschili, que também não é tão difícil. Vamos lá. São três. Un, o plural é dei. Uno, o plural é dele. E un, esse outro um, cujo plural é dele, existe porque caiu o O. Oh, mas aí não se coloca apóstrofo porque não precisa. Vocês vão ver que a diferença para um e outro, além do plural, é aquela regrinha que eu acabei de falar para vocês sobre o artigo determinativo, é, sobre o artigo definido. Então, a regra é a mesma. Un e dei se utiliza quando a próxima palavra começa por consoante, qualquer consoante, com exceção daquelas que eu falei anteriormente. Um prato, dei aqui un piatto, dei piatti, uno e dele. A exceção é quando a próxima palavra começa com Z. Un, uno zio, degli zii, uno zucchero, degli zuccheri. Ou quando começa com X. Uno xilofono, degli xilofoni. Uno xenófobo, degli xenófobi. Ou quando começa com semiconsoante. Uno iato, degli iati. eh, uno, uno ione degli ioni. PN o PS, uno psicologo degli psicologi, eh, uno pneumatico degli pneumatici. Geni, uno ignomo degli gnomi, uno ignocco degli gnocchi. S mais consoanti, uno studente degli studenti, uno sciopero degli scioperi. No italiano também nós temos os chamados articoli partitivi, que no português se chamam partículas partitivas ou artigos partitivos. O que são? Também se trata da parte indeterminada de um todo. Por que estou falando sobre eles? porque no plural são exatamente iguais ao articoli indeterminativo, aos artigos indefinidos que acabei de falar. No singular, no masculino é del e no feminino é della. Se vocês quiserem fazer um estudo mais profundo sobre é, esse articoli partitivo, os artigos ou as, par as partículas partitivas no italiano, eu vou deixar um link naquele material extra que eu vou disponibilizar sobre este vídeo. Embora essa aula tenha sido bem técnica, né, muita gramática, muitas regras, nos exercícios que deixei, vocês vão ter é, possibilidade de praticar. Porque com a prática, esse tipo de regra vai vir automaticamente, vocês não vão precisar ficar lembrando da, da regrinha. Então lá tem muita, muito, muito exercício legal para vocês praticarem. É isso aí, um beijo grande, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!